बीटीएस लाइव प्रेजेंट बोले श्री सती मात की जय देवों में देवी बड़ी और है मारी सती हाथ जोड़ अर्जी करू मैया जे मारी सा किन प्रकार भक्त लोग सती माता जी महिमा गावे बोले हैं हरी सती माता जी रा मंदरिया में जगमग ज्योत सवैये माँ आव आव जगदम्बे रानी इति कठ देर लगे

चुनरिया थारे लायो पेरो सती मैये मा अरे लाल चुनरिया था हर आव आव जगदम्ब भवानी ढोल गाड़ा गाड़ा ढोल गाड़ा गेरा थारा जागण मैये गाड़ा ढोल गाड़ा थारा जागण मैये अरे आव आव हरि भगत मंडल चरणा में गावे राखो शरणा मैये भगत मंडल चरणा में गावे राखो शरणा मैये आव आव मारी सती माता इति कठ देर न गई

जगदम्ब भवानी टिकट देने लगे